Wojciech Mroczkiewicz, ja reprezentuję Agencję Pracy Wektor z Poznania, jestem wiceprezesem zarządu. Dla mnie cały kongres jest jakby sam w sobie wartością i, i, i nie ma tutaj jaśniejszych czy ciemniejszych punktów. Wszystko jest y, jest ciekawe. No w tej chwili mamy bieżące sprawy dotyczące na przykład płacy minimalnej kierowców w Niemczech i myślę, że tutaj dla wielu osób y, będzie to okazja, żeby dowiedzieć się, co robić w tej sytuacji i stworzyć też jakieś wspólne polskie stanowisko, co jest niezmiernie ważne dla obrony naszych, y, naszych usług w Europie. Przyjeżdżając na kongres można liczyć tutaj na, na ciekawe informacje, sprawdzone i, i poparte dużą wiedzą Y, osób organizujących to spotkanie, te spotkania oraz prelegentów zapraszanych tutaj.